两倍。 二条，三倍。二条，两倍。椰汁儿，两倍。五条，三倍。啊，选择一倍。椰汁儿，两倍。椰汁儿，两倍。